خسروانی صفحه 38 این گوشه از لحاظ نام به دوره ساسانیان برمیگرده دوره خسرو اول یا خسرو پرویز ساسانیان علاقه زیادی به موسیقی داشتند و موسیقیدانان در دربار ساسانیان از نقش و رتبه بالایی برخوردار بودند و در حد اشراف بودند از جمله موسیقیدانان دوره خسرو سرکش باربز یا باربد یا باربود و نگیسا یا نکیسا میتونیم نام ببریم سرکش به عنوان موسیقیدان اول بود او سنش بالاتر از باربد بود و از ترس اینکه باربد جوان که دارای ذوق و قریحه خیلی بالایی هست نیاد در دربار خسرو پرویز و رتبه اون رو مخدوش کنه سعی میکرد جلوگیری کنه از ورود باربد به دربار تا اینکه باربد حقهای زد و تونست با خسرو پرویز آشنا بشه و وارد دربار او شد و سالیان دراز تا آخر مرگ در رتبه بالایی از لحاظ درباری قرار گرفت او ابداعات بسیار زیادی داشت و موسیقیدان موسیقیدانان بعد از او بسیار تحت تاثیر او بودند ابداع هفت خسروانی برای هفت روز هفته سی لحن برای سی روز ماه و 360 دستان برای 360 روز سال به او نسبت داده شده در برخی از روایت ها خسروانی ها و ابداع اونها به نگیسا یا نکیسا برگشته ولی بیشتر فکر میکنیم که این ابدا مربوط به این اینکه چقدر نقمات این گوشه ای که در حال حاضر استفاده میکنیم به نقمات اون دوره نزدیک بوده جای تحقیق و تفحص داره اما حداقل میدونیم که از لحاظ اسمی به اون گوشه ها برمیگرد حالت خسروبانه به این شکله سو سو سه نوت کوتاه چهار نوت بلند که تعداد این نوتای بلند میتونه در تغییر دو سه چهار و گاهی حتی یک باشه و باز همون فرم خسروانی رو خواهد داشت انگشت سوم رو صبح قرار میگیره نوتای دوم در هر مجموعه چپ خواهند بود سو سو سو فا راست چپ راست راست راست راست راست همین کار از ره فا فا تکرار میشه سو سو فا فا می فا فا می بعد از اون این تم رو استفاده میکنیم با حالت کوتاهتر یعنی دو تا نوت بلند رفا فا فا می انگشت اول میاد رو می می سو سو سو فا انگشت اول میاد رو فا فا لا لا لا سول فا این بار با سه نوت بلند می سو سو سو فا می حالا از ری فا فا فا می ری حالا از دو همین کار دو می ره جمله پایانی که مثل درامت بود می ره